Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такой цветок из репсовой ленты на зажим или повязку для волос. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится репсовая лента двух оттенков. Ширина ленты 4 сантиметра. а также кружево. Его ширина 2,5 сантиметра, Зажим для волос у меня крокодильчик. Его длина 6 сантиметров. Фетровый кружок с диаметром 4 сантиметра. Зажигалка. Десяток тычинок. Нитка с иголкой и булавки. А также клеевой пистолет. Начнем заготовки тычинок. Для этого берем кружево, и тычинки. Делаю из тычинок пучок. обвиваю низ ниткой и закрепляю нить. Нитку не обрезаю и на иголочку набираю кружево, сложенное вдвое. Получается такая оборочка, И теперь закрепляю нитку. Теперь будем заготавливать цветок. Для этого, для цветка я беру ленту и ее длина 41 сантиметр. Вот таким образом я отмеряю нужное количество ленты. Обрабатываю срез огнем. Теперь определяю центр этого отрезка. И складываю ленту уголочком с одной стороны. Это у нас будет правая сторона, а это левая сторона. Нижние концы равны. Теперь правую сторону отворачиваем от себя вправо. Здесь у нас уголочек совпадает с уголком. И здесь линия прямая. Вот так. И теперь поднимаем вверх. Уголочек у нас смотрит вверх булавкой зафиксируем это положение. С левой стороной делаем то же самое. Отворачиваем от себя влево. Тоже у нас линия совпадает. Здесь уголочки совпадают. И угол поворачиваем вверх. Здесь тоже у нас одна линия булавочкой закрепляем положение. Получается с правой в правую ребро смотрит, левой в левую сторону. Теперь правый конец ленты мы отвернем от себя. Вот так. Здесь у нас прямая вертикальная линия закрепим пока такое положение и то же самое сделаем с левой стороной. Закрепили. У нас уже есть три вершины. Будем делать дальше. Теперь опять правый конец от себя и вверх. закрепляем ленту. От центральной части, вот уже две полоски смотрят вправо, теперь сделаем две полоски влево, вниз и теперь от себя. лавочкой скрепим треугольник. Вот. Смотрят вверх и влево. Теперь оставшуюся ленту будем поворачивать от себя. Если у вас получится вот так, как у меня, можно легко подправить все. Но внизу должна быть одна линия. Закрепим булавкой уголок. В центре вы видите лента повернута друг к другу. В остальных треугольниках лента отвернута назад. Вот закрепляем левый уголок последний. И теперь можно подровнять, чуть-чуть срезать и обработать огнем. Все, край выровнен. Получилась вот такая конструкция. Влево и вправо два ребра, а в середине, видите, лента, как бы края смотрят друг на друга. Теперь можно собрать все на нитку. Вводим иголку в уголок и прошиваем по низу, по основанию всей конструкции. При этом обязательно нужно на иголочку набрать все уголочки. Вот этот уголочек. И сзади проверяем. Здесь уголочек набрала. И дальше. От э, основания вверх я отступаю примерно 2-3 миллиметра здесь уголочек, на иголочке и сюда. По ходу работы убираю булавки. Они свою роль уже выполнили. Проверяем уголочки. Если пропустите и не захватите уголок, то конструкция может рассыпаться. И цветочек получится несимметричным или некрасивым. Поэтому постарайтесь. Еще раз проверю все ли уголки захвачены? Все. Хорошо. Можно стягивать. Стягиваю нитку плотно. Репсовая лента жесткая, поэтому здесь нужно приложить усилия. Теперь обратите внимание, первый и последний лепесток я буду чуть-чуть, буквально 5 миллиметров, сшивать между собой. Вот два лепесточка, буквально двумя стежками я сшиваю. Вот таким образом. Расправляем лепестки и видим центральный лепесток, боковые. И цветок смотрится симпатично и симметрично. Теперь при помощи пинцета вставляем заготовленные уже тычинки. Кружево закрывает некрасивое место. Тычинки у нас высокие в этом цветочке. И это придает воздушность цветку. Ну и теперь ниткой закрепляю тычинки. цветок готов, и мы его оставим отдыхать. А займемся листиком. Для листика потребуется 24 сантиметра ленты. Отмеряю 24 сантиметра. обрабатываю срезы. И определяю центр отрезка ленты. Теперь точно так же к полученной линии складываю треугольничком ленту с одной стороны и с другой. Теперь правую сторону направо поворачиваем вдоль основания треугольника и потом поднимаем вверх. Точно так, как мы это делали на цветочке. Левую влево совмещаем края ленты Теперь вверх. И булавочкой закрепляем. Оставшуюся ленту отворачиваем от себя. и фиксируем положение ленты левую точно так же от себя. Получается три вершины. И так, как и в случае с цветком, набираем по основанию на иголку с ниткой. И опять следим за тем, чтобы все уголочки были захвачены. теперь соединяем нитку. Получается вот такой трилистник. Закрепляем ниточку. листочек. Теперь определим, как у нас будет располагаться листик. Вот, пожалуй, так. Сюда наносим клей. А теперь сделаем основу. Берем фетровый кружочек, делаем два надреза, продеваем надрезы в зажим для волос, и в боковых частях я буду приклеивать фетр к зажиму что я делаю таким образом. Наношу немного клея и распределяю его носиком пистолета. Теперь наношу клей. И приклеиваю к основе. клей, где нужно подклеить фетровый кружочек и аккуратно приклеиваем к листикам. Ну вот, в принципе, и все. Получается очень нежный воздушный цветок из репсовой ленты. Вот еще другой вариант этого цветка. Этот цветок будет хорошо смотреться и на повязке для волос. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина и до новых встреч!